hashtag Space for Women, né? É um trabalho de mentoria que você tem realizado, é, mas conta para nós. Que, que, como que é esse trabalho de mentoria? Se já está implantado em alguns países, que tipo de resultado já saiu? Enfim, dá um, um panorama para gente. Bom, as, as, conversas sobre essa rede Space for Women, elas começaram uh, lá em 2017. Na verdade, já vinha crescendo isso dentro desse escritório da ONU que é um escritório chamado Nossa, que é um escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço, exterior, né? A gente chama espaço exterior porque não é o espaço aéreo, né? É o espaço mesmo acima aí de 100 quilômetros para cima. E é um espaço. Por que, que, é diferente? Porque é um espaço que é de todos, né? Não existe é, é, poder de Estado sobre o espaço exterior, né? O seu, o seu país pode controlar seu espaço aéreo, mas o espaço exterior pertence a todos e os benefícios que vêm do espaço exterior têm também ser distribuídos para todos. Então, é um esforço das Nações Unidas, né, é, tentar promover é, ações que sejam alinhadas com, obviamente, a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda é, proposta pela ONU para que a gente atinja até 2030 é, e que a gente consiga consertar é, erros que a gente vem tendo como sociedade, para que a gente, de fato, tenha uma sociedade pacífica, próspera né, e, que, e sustentável dali para frente. Então, é, uma, um dos objetivos é a igualdade de gênero, né, a questão do gênero e da, da equidade, é bem da verdade, né. E, e já dentro desse, então do escritório voltado para o espaço, né, a gente tem pessoas ali que trabalham, como eu disse, nessas diferentes profissões, não só nas carreiras científicas, né, mas também em todas essas outras questões que envolvem o espaço. E a gente é, vem conversando sobre isso e como que a gente consegue, conseguiria alinhar nossas atividades para que a gente conseguisse ajudar a Agenda 2030 né, e promover, de fato, é, todos os objetivos do desenvolvimento sustentável é, dentro das nossas carreiras e, e, dentro do nosso nicho ali, né, do nosso nicho. Então, é, a gente vem conversando sobre essa criação de uma rede que não só estimulasse meninas a, a entrarem para essas carreiras, e é bem importante destacar a importância do espaço aqui é, para que a gente engaje crianças nas carreiras que a gente chama STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, porque essas carreiras Hoje elas já pagam muito mais, né? São carreiras que têm salários bons em geral, mas são carreiras que têm habilidades que vão ser exigidas em mais de 90% das carreiras do futuro. Então, hoje a gente já vê nossas crianças nascem já praticamente, né, é, conectadas na internet, elas já têm uma uma facilidade, porque elas já cresceram e foram nem nasceram nesse meio com computadores e tal. Então, as habilidades que hoje já se exigem de trabalhadores dessa, dessa geração, é, já envolvem muito mais a questão da tecnologia do que da nossa geração. Né? E isso vai, de acordo com a Unesco, 90, mais de 90% dos trabalhos do futuro, eles vão exigir habilidades de STEM. Então, é por isso a importância de estimular crianças a irem para essas áreas. O setor espacial especificamente, que é a área de, por exemplo, de engenharia espacial, né, construção de satélites, análise de dados, desenvolvimento de softwares. Essa área, de, então, de desenvolvimento de softwares, é uma, a gente está uma minoria muito gritante. Né? Então, já se tem uma, algumas estatísticas no mundo de que as pesquisadoras, por exemplo, nas ciências em geral, mas é, somos minoria, né? temos 30% dos cientistas do mundo mulheres, e, mas na área de desenvolvimento tecnológico mesmo, esse número cai ainda mais. Na área da física, esse número cai muito mais. Então, um dos trabalhos dessa dessa plataforma criada pela ONU é estimular meninas para entrarem nesse setor. Mas o, a outra componente é também promover o trabalho daquelas e tornar, tornar é, possível o trabalho daquelas mulheres que já se encontram no setor espacial, né? Por quê? Porque, primeiro, que a gente é muito é, a gente é muito invisível ainda, né, nesse setor, assim, a, a, quando as pessoas criam painéis, por exemplo, para discutir qualquer assunto, é muito comum que você veja um painel formado por homens brancos e você não tem diversidade nem nenhuma representatividade ali de outros grupos que são grupos subrepresentados na área. Então, você não tem nem mulheres, mas você também não tem negros, você não tem é, uma diversidade é, de gênero ou étnica racial. Então, um dos papéis aí dessa rede é justamente a gente começar a resolver e, e endereçar esse problema, né, e de fato abordar isso e tentar buscar uma solução. O que, que aconteceu, né? Eu, com esses meus projetos dos livros, eu comecei a divulgar esse, essa ideia do projeto em, em, reuniões da minha área, de clima espacial, reuniões é, é, científicas, né? E numa dessas reuniões era um grupo formar, era uma reunião organizada pela NASA e pela ONU. E, a, e foi aí que a ONU tomou conhecimento do meu projeto e vieram me falar que isso tinha tudo a ver com a Agenda 2030, porque é, briga pela igualdade de gênero, né, oferece conteúdos de educação de qualidade, que é um outro objetivo do desenvolvimento sustentável. E assim eu comecei a me envolver com essa, essas, esses assuntos mais discutidos nesse escritório da ONU. Então, a partir dali, a gente começou a se organizar, e em 2020 no dia é, 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, né, a UNOSA lançou essa plataforma, então Space for Women, e nomeou 35 mentoras dessa primeira rede. E eu fui uma das mentoras é, nomeadas por eles, e, então nosso papel ali era promover essa plataforma, falar a respeito disso, né, estimular meninas, que é uma das coisas que eu já vinha fazendo com os meus livros, e a maioria das mentoras escolhidas também já vinham trabalhando é, já vinha trabalhando nessa, nessa questão, mas é, a gente teve, então, esse um ano de para tentar formatar melhor qual, é, qual seria o papel das mentoras nesse e dos mentores, porque não vão ser só mulheres, né, daqui para frente. A ideia é, é girar ali, né, cada ano renovar a rede e tal, mas esse ano eu fui nomeada de novo, então eu fico mentora dessa rede pelo menos até 2022 né? Mas a gente tem uma rede agora em paralela que são só das participantes da, do Space for Women, e a gente vem crescendo assim. Tem sido muito interessante porque dentre essas 35 mentoras a gente tem feito parcerias, quase todas já se ajudaram e, e desenvolveram atividades em, em conjunto. É, eu não sou a única brasileira, né? Temos mais duas brasileiras na rede, uma é a doutora Thais Russomano, que é uma médica espacial, né? Trabalha, ela trabalha na Europa e ela é uma pesquisadora, é, foi trabalhou no Rio Grande do Sul por muito tempo, né? E desenvolveu, é, é uma das pioneiras dessa área no Brasil. E ela tem uma empresa também que fazem também divulgação científica muito bacana. E a outra mentora brasileira é a doutora Ana, é, Ana Rosa Galego, Ana Galego Rosa, é, ela é uma advogada espacial. E ela é também maravilhosa, tem uns trabalhos muito legais é, para até a utilização da tecnologia espacial para a gente monitorar regiões é, desenvolvimento de dengue. Então, assim, tem várias utilizações da, da tecnologia espacial que a gente não tem muita informação assim para o público geral, né? A gente não tem muito conhecimento. Mas a bem da verdade é que tudo na nossa vida hoje em dia passa por isso, desde monitoramento ambiental, para a gente cuidar dos nossos recursos hídricos, recursos é, florestais, para a gente conseguir até fazer questão de manejamento de, de é, onde que a gente põe imposto, onde não põe, assim, para fazer essa parte mais imobiliária até, assim. Tudo isso envolve tecnologia espacial, utilização de imagem de satélite, processamento desses dados, inteligência artificial. Então, vai ter muito trabalho aí para a nova geração. É, sem falar na parte científica, né? A gente viu aí o robozinho chegar em Marte, o Perseverance, né? A gente está lá esperando, aguardando o helicóptero conseguir voar essa semana agora em Marte. Mas e esse robozinho ele foi lá para coletar amostras, mas ele não vai trazer agora as amostras para a Terra, né? Vai ser uma outra missão que vai lá para buscar as, as amostras que esse robô está pegando. Vai começar a coletar. E quem que vai analisar essas amostras? é a nova geração de cientistas, não vai ser a minha geração. Então, assim, a gente precisa ter uma diversidade ali e uma grande representatividade de meninas e de outros grupos é, subrepresentados né, nessa, nessas carreiras espaciais para que a gente consiga fazer uma análise plural, uma, uma análise de, que, que, seja rica de vários ângulos, várias perspectivas e vários é, backgrounds. Então, por isso a gente está lutando aí para que essa igualdade seja atingida antes de 2030.